Poza. Pole. Pata usingizi. Unaweza mimi mwenyewe wa kipindi cha nyuma nikimwona katoka pata usingizi, naenda namfunua naangalia. Kwa hiyo ule mshipa unafanya kama una, kinatembea kitu kwa ndani ya mshipa mle kwa ndani. Unatembea ndio unaondoka hivyo mpaka na baki bakigozi tupo. Asubuhi ile akienda kukojoa namsubiri ameenda kukojoa namuita. Ehe, bunjo tuone. Mama amna basi utakaa mama, unaanza kujaa, unaanza kujaa. Sasa unajaa taratibu vile vile kama ulivyokuwa umeondoka. Mimi sasa nimefika karibu na lile shamba, nasikia kuku analia koko koko. Nikasema kuna nini? Ngoja nikatishe hapa. Naenda mbele, nakuta yule mwanamke kwenye shamba langu anapanda miogo, yule wa shamba yule anapanda miogo. Mimi nikamsogelea pale, za saizi mzuri, salama salama. Ehe, wenyewe wako wapi? Wenye, mwenyewe mwenyewe kenda huko juu, huko juu hakuna jina, kenda huko dukani. Kaambia ah, sawa. Basi mimi nikachukua, simjui lakini na yeye anijui. Mwanamke wa amjuani. Ehe, mimi nikaingia ndani nikabadilisha nguo, nikawa nafagia mule ndani. Nimefagia chumbani, nimefika varandani, maana kupo chumba kichumba tu cha, cha udongo na kina varanda. Nilipomaliza pale nasikia baskeli inalia. Mimi nikatoka uani kwa sababu kuliwekwa na makuti hakuniona kama ua wa makuti. Mimi nikatoka, yeye ndo anamuita oya, njoo basi hapa tufanye maarifa yeye ndo anamwonyesha kwa ishara, huyo huyo. Mimi nikamsogelea nikamuuliza, he, yule nani?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 Kwa watazamaji wetu, ambie jina lako. Jina langu naitwa Mwanamisi Rashid Muhamed Mapande. Mzaliwa wapi na ilikuwa mwaka gani? Nimezaliwa Njinjo Kilwa mwaka 1977 mimi nikiwa na mtoto wa kumi na mbili. Mm, katika familia ya watoto wangapi? Katika watoto wa familia kumi na tatu. Maisha yalikuwaje kwenye familia kuanzia ulipozaliwa? Maisha yalikuwa si mabaya sana wakati wazazi wote walipokuwa hai, na katika watoto kumi na tatu tumebaki watoto wanne, wanawake wawili, wanaume wawili na mimi nikiwa mtoto wa kumi na mbili. Mimi nimechukuliwa na dada yangu ambaye yeye mtoto wa nne kuzaliwa. Amenilea kwa maguruwe mpaka darasa la sita. Amenichukua na miaka sita ili kulea watoto wake. Na yeye alikuwa na biashara zake za mantilia. Nilipofika miaka minane nikasema haiwezekani bila kusoma. Nikaangangania kwenda nyumbani bila wao kujua nini ninachong'ang'ania. Wao waliponipeleka Kilwa nikafika kule nikamwambia mama, mimi nataka kusoma. Baba akasema haiwezekani kwa sababu wewe mwili wako si mzuri, mara mara nyingi una asma, yani monia. Nikamwambia hapana, baba nataka kusoma. Baba akagoma. Mama nikamwambia basi lazima utanipeleka shule. Mama kweli akaenda kwa baba mkubwa akanipeleka shule ikiwa mwezi wa tatu. Sa, mizali huku nilikuwepo mwenyewe napenda shule, kwa hiyo nikawa nimeshaanza kuelewa hiyo kila kitu. Kusoma siku siku nani sana. Ilipofika mwezi wa sita nikawa mimi mtu ngapi katika watoto 40 nikawa mtu wa sita. Na ulipofika mwezi wa sita ule ule nikaja kuchukuliwa na shemeji yangu. Nikarudishwa tena mjini. Nikamwambia mnavyonichukua lazima mnipeleke shule. Shemeji akakubali. Aliponifikisha huku hawakuchukua uhamisho kule nikabeba tu madaftari kwenda kule, wakanipeleka shule ya Miblani Tandika. Pale ikawa nafasi imejaa, nikarudi tena shule ya Mabatini, ndo niliposoma kwenda kule. Walimu wakasema mbona mkubwa, wakasema mimi, nikaambia nilikuwa nasoma Kilwa, lakini hawakuchukua cheti cha uhamisho. Akasema lete madaftari, kuangalia madaftari, akasema huyu anaelekea kuingia la pili, kabidi niendelee na shule. Nilipofika darasa la sita, nyumbani kwetu kulikuja wageni kwa sababu nikopo, kwa vile nilikuwa naendelea vizuri, wenzangu wakasema kwa nini anakataa wanaume huyu? Kwa hiyo sasa tutamfanyia mpango ili tufanye nini mpaka akubali wanaume. Kweli siku walipokuja wageni wakanipeleka, tukaenda kulala nyumba ya pili. Kumbe wenzangu walifanya mipango, mimi nilivyolala wakamuingiza mwanaume akaniingilia, walivyoniingilia na nikapata mimba ile siku hiyo hiyo, na ndio hiyo mimba tena nika, nimekaa nayo mpaka miezi minane nyumbani, wakajua kusema mimi na mimba. Wakasema sasa haiwezekani kutoa, wao wakasema mm, mbona kubwa. Kwa hiyo ilipofika miezi tisa nilipojifungua shule tena ikawa imesitishwa hapo. Kwa hiyo dadangu akasema basi utaenda shamba kukaa. Kweli mama alivyoona mtoto bado mchanga akakaa peke yake, mama tukaondoka wote shamba kwenda kule. Mama akawa analima vibarua na mimi ananifundisha kulima, tunalima vibarua mpaka yule mtoto akafika miezi minane. Kufika miezi minane akatokea mwanaume akasema mimi nataka kuoa, akatoa barua. Kutoa barua ndio tena akasubiria mpaka mtoto alivyotembea akanioa, ndio tukaja huku Kawe. Kukaa huku Kawe nikazaa, ni, alivyotembea yule nikazaa mtoto wa kwanza wa kiume, mtoto wa pili wa kike. Mume wangu akawa amepata maradhi ya, ya kifua kikuu. Tukakaa baada ya miaka miwili mitatu akapona, nikapata tena ujauzito kupata ujauzito ilivyofika miezi mitano ile bwana kifua kikarudi, ikabidi niende tena shamba. Kwenda shamba ikabidi mimi pale nikaanza kulima tu vibarua na huku na mimba na kata mkaa huku sijui na, na huku na ujauzito. Matokeo yake kwa uchungu nikaenda kupanda juu ya mikoroshi kutingisha koroshi. Yule mwanangu wa, wa nne kuzaliwa akawa yeye ndo ananiokotea. Nilipofika saa tatu ilikuwa saa moja. Saa tatu nikaenda nikajifungua ndani, nikachukua koroshi zangu nikaenda kuuza. Nika nani nikaogeshwa maji nikakoroga uji nikanywa. Hapo sijakuelewa vizuri. Mm. Kwenye kukata kor, kut, hizo korosho afu kwenda kujifungua sijaelewa. Yaani nilipanda juu ya mkoroshi wa kwanza huku na uchungu wa pili na panda juu natingisha mpaka watatu. Watatu nika uchungu umezidi nikashuka, nikasaidiana na yule mtoto wangu mdogo wa kike. Mm. ambaye sasa hivi ndio yuko form 6 mm. ndio tukawa tukokota wote koroshi, nikaenda ndani, nikaenda kujifungua. Kumaliza pale nikaoga maji, nikaenda kuuza ni ili nipate uji wa yule mtoto na nani mimi mwenyewe kwa ajili ya kutoka kujifungua. Mm. Unaona, kutoka pale tena ikawa sasa wale upande wa ndugu kule hawanifuatilii wala nini. Kwa yule mume ambaye yuko kawa, mimi niko kipindi hicho niko Mkuranga. Tumekaa huko mpaka alivyofika yule mtoto anaanza kutembea, yule bwana malazi akamzidi akafariki. Alipofariki hawakuniambia kama kafa mumeo. Mimi nimetoka kulima vibarua jioni, akasema mwambieni, mwambieni. Hawakuniambia mpaka siku ya pili ndo ananiambia mumeo jana kafa, kwa hiyo leo wanazika. Tena wanazika saa kumi. Kwa vile mwenyewe nilikuwa na shilingi elfu saba nika nikamwambia basi niombeni mtu mmoja anisindikize, nikapewa mtu mmoja nani mtu mmoja nikafuatana naye, nafika kule nakuta anarudi mazikoni. Basi ikabidi pale walivyozika kumaliza, Wakasema sasa vyombo vyombo, huyu apewe kochi tu na nani na kabati. Nikamwambia itakuwaje na mimi na mtoto mdogo nalala wapi? Wakasema utajua mwenyewe hicho vyombo hicho hicho kitanda upati. Nikamwambia basi mimi vyombo vyote sichukui, nikaviacha pale pale kwa kile chumba. Mimi nikarudi. Nikarudi shamba ba, kukaa kale na mtoto tembea kishatembea chaziwa yule akafariki. Alivyofariki nani tena akafariki? Yule wa mgongoni yule sasa. Yule ndio lima naye vibarua. Akafariki akabaki watoto wawili kwa kwa baba huyu na yule mwingine niliokuwa siku za nyuma alioniachia yule mwanaume alion nani alioniingilia tu wakawa watatu. Nikaona mm, huu mtihani ngoja mmoja nimpeleke kwa baba zake. Huyu wa, wa kwanza kule kweli walimkubali babu yake, lakini baba yake akasema alifariki tu kwa sababu ya alienda kulala huko Dodoma ndani, wakakuta mlango umefungwa kuvunja, hivyo wakamkuta kafa. Kwa hiyo ndugu zake akasema uende kwenye yatima, nikampeleka na yule mtoto, wakaenda wakamuona, nikarudi kurudi nikawa ndio tena na huku mume wangu amefariki. Sasa hapo ndio nilipoanza changamoto. Eh, mtoto huyu mwingine huyu wa pili nikachukua, akachukua shangazi yake akampeleka kwa masista Mbweni ah, bila kuniambia wapi alipo mtoto. Nikakaa miaka mitatu, kila ninapomwambia niambia inatakiwa kanga, inatakiwa hela elfu thelathini na mimi hela sina. Basi ikawa tena ananizungusha tu mpaka miaka mitatu. Bahati siku hiyo nikapata mwanaume aliyosema anataka kukuoa kumbe anakaa Mbweni. Tukapatana naye akaniambia mm, hapa ndio Mbweni. Nikamwambia Mbweni, basi mimi na mwanangu humu. Ah, tukaenda kuuliza kwa mlizi, mlizi akasema kweli wewe mtoto namuona, lakini mpaka Jumamosi ya kwanza ndo anaonekana mwanao. Sawa, mimi nikaondoka. nikakamba kama Jumamosi ya kwanza ndo nikaja kumuona. Kipindi hicho sasa yule mwanamume niliokaa naye naye nimepata ujauzito. Unaona eh? Ndio huyo ambaye sasa hivi ana miaka kumi na mbili. Ndio nikamfuatilia yule nani akaniambia huku mwanao anataka kubatizwa. Nikamwambia basi waambie shanga zake, lakini mimi nimetoroka tu kutafuta mwanangu alipo. Sawa, na yule mtoto akawa analia, mama, mimi sana amekufa, kumbe uko hai. Mimi nikamwambia shanga zako akuniambia wapi ulipo. Basi ndo akasema mtoto hapo umpati mpaka amalize form 4. Mimi nikarudi. Kurudi nika nimekaa sasa nikajifungua huyu mtoto ambaye sasa hivi ana miaka 12. Nilipojifungua matokeo yake yule baba kumwambia asemamie mtoto uwezo naye sina wa kukuhudumia. Sawa, mimi nikahangaika mwenyewe. Sasa yule mtoto kumbe siku nilojifungua ile kaka siku 26 akaanza kulia. Kulia kulia nilienda shamba niliambiwa ni, mpunga wako umeiva nikaenda kuangalia mpunga. Kwenda kule mtoto akaanza kutapika na, na kualisha na kulia. Nikarudi naye tena na nitaandika dovya kwa kaka. Nikaenda Temeke pale Temeke akasema mpeleke Mwimbili. Nikaona mmm, nikipanda Blessi mwanangu pengine ndo ataishia kwa hisia tu roho ilikuwa inauma. Nikaenda nikapanda daladala Bless ilipofika na mimi nikawa nimefika. Akaniuliza yule mtu tu mwache mwingine Temeke yuko wapi? Nikamwambia mie. Wakanipeleka udini kwenda kumpima kule vipimo matatizo yaonekana. Kukaa muda wiki, wiki ya pili ndio mtoto leo kaanza kujaa mshipa sasa. Ule mshipa ina maana akilala unakuwa hamna. Akiamka unajaa. Mshipa gani? Mshipa yani kama busha. Mm. Sasa ndo nika mwimbili akasema uzulia, nikauzulia mpaka miaka miwili. Siku hiyo nikamuuliza nani dokta, kwani mtoto mtampelesheni lini anapata tabu? Akasema uwezi kutupangia, sisi ndo tunayepima tutajua tufanyeje. Sawa, nikafuatilia. Siku hiyo akaniambia sasa, sikiliza, leo kampiga x-ray ya mwili mzima. Sawa, nikampeleka kula kapimgu ya x-ray na utalala hapa, kesho pengine atapelesheni. Sawa, mimi nikalala. kabla sijalala sasa kufika mida saa nne wakaja sijui wakaguzi, wakaniuliza we mama vipi? Nikamwambia mimi nimelazwa humu, huyu mtoto anashiba, kwa hiyo natakiwa operesheni. Wakasema mm, mtoto ana matatizo hapo unasema operesheni. We mama umechanganyikiwa. Nikamwambia mimi sijachanganyikiwa, mimi nimeingizwa humu. Ah, kesho wewe apewe transfer tu aondoke. Nikaona mimi na hasira na njaa toka nimekula asubuhi. Nikamwambia mimi naondoka usiku usiondoke, utatupa matatizo. Mimi nikatoroka pale, nikatoka nje, nikaondoka. Yule alionipiga nani x-ray nikankuta kakodi taxi anaenda Kariakoo. Akaniuliza mama, anaenda wapi? Nikamwambia mimi naenda Dovya. Hmm, Dovya ya magari sasa hivi hamna. Mimi nikamwambia basi kama hamna mimi nitasubiria au nitakaa hapa hapa. Kwani una tatizo gani? Nikamwambia mimi walinilaza kula leo na niambia niondoke. Mimi naona hasira naondoka. Akasema usifanye hasira, subiria. Nikamwambia hapana. Basi ingia humo, akaniingiza. Akampa hela yule dereva, akaniambia akamshushe nani Davis Corner ataandika. Mimi nikashukwa. Niliposhuka nikaenda kule nikakuta wenzangu washalala na chakula hamna, nikalala mpaka asubuhi. Asubuhi nikaka kaka kaniuliza sasa unafanyaje? Nikamwambia itabidi nihudhurie tu lakini sasa kama kupelesheni mpaka waamue wenyewe. Sawa, nikakaa nikanafuatilia. Alipofika miaka minne hali ya kutoka kijijini kuja huku nani Mwimbili nikawa nauli sina. Mm, siku nikamwambia dokta, dokta, mimi nakokaa mbali, mnavyonipangia mwezi hadi mwezi mimi hela sina. Akasema sasa tufanyaje, na wakati mtoto anauma. Nikamwambia angalia, tokea ana siku 26 mpaka miaka minne, nafanyaje mimi na mtoto ndo anazidi kuuma. Yule hakunijibu tena neno lile. Mimi tena nikaacha ile kliniki yenyewe, sikwenda tena. Nisa nika, nikapata mwanaume huko huko shamba, tukaanza sasa kwenda kukata mikaa. Tunakata mikaa mpaka huko msiku unaitwa Msangamweli, mpoli la bibi, tunakata mkaa. Mwanaume wewe anakuwa ni mwanaume wangapi wa, kwenye maisha yako? nne sasa, huyu huyu ni wanne. Unaona, ikawa sasa ili anisaidie kampani kwa yule mtoto, wazee wangu ni wazee. Basi ikabidi yule mwanaume tukawa tunakata mkaa mpaka siku moja tulikimbizwa na naniyo na maaskari walikuwa wanakataza ule msitu. Mm. Tukienda kujificha tu kwenye fukutu, yani kama kujistiri wakati wao wenzetu wana vyombo vya kuangalia. Ningeenda nikajificha na wanangu nikamwambia mm, mimi kesho naondoka. Unaondoka? Nikamwambia mimi aza kama hii siwezi. Sawa basi kesho utakusindikiza. Saa kumi tunaenda kukata mkaa nikajikata panga. Kuanzia saa kumi mpaka saa mbili damu haijakata wakaenda kijijini, wakaenda kuchukua ndizi tena, wakani wakakwangua, wakaweka ule utomvu, ndio ikakata. Asubuhi ya pili wakanirudisha nyumbani, nikakaa na yule mwanamume alivyokata kata mkaa kule, akarudi. Nikaambia ndugu yangu, mimi hapa maisha ya huku siwezi, tutafute biashara. Akasema biashara tuanze kwanza kufanya biashara yoyote, afu ndio tukienda mjini unaweza ukanyanyukia. Sawa, basi kabidi siku hiyo nishepata tena ujauzito mwingine. Huyu mtoto sasa hivi ana miaka, ana miaka saba Nikakupata yule nikamwambia mimi kukata mkaa siwezi maana unachimbua visiki kwa huko miti hamna. Kwa hiyo nikaamua sasa hapa mimi nichukue basikeli nijifundishe. Nikajifundisha kujifundisha nikaona nimeshajua nikaambia sikiliza nikwambie mkaa wa mwisho. Mimi sirudi tena kukata mkaa, siwezi kazi. Sawa. Kwa hiyo utafanya biashara gani? Nikamwambia nitajua mimi. Nika nika ulipo ule mkaa nikapata elfu ishirini na tano. Elfu ishirini na tano ile nikachukua ile basikeli nikamwambia mimi naenda mjini, nitarudi na biashara. Biashara gani? Nikamwambia utaiona hapo hapo. Nikaja mjini huku na basikeli yangu huku na ujauzito. Nikawa naendesha basikeli nikachukua samaki kamongo siku zile alikuwepo. Naendesha naenda nyumba hadi nyumba. Kwa kweli ilikopo inaniingizia pesa. Sababu nilichukua elfu ishirini na tano nikapata shilingi elfu sitini. Silipo ya pili nikapata nikanunua box la elfu sabini na mbili. Nikauza lile. Sasa matokeo yake nikaja ule ujauzito kawa kufika miezi saba kukimbizana na maselele ya njia ya mvuti kwenda Dondo. Nikaona hmm, naumia. Siku moja nataka kuondoka na, na, na, na, na maji kwa sababu maji yalijaa mto Mzinga. Nilipoingia mule maji yakawa kifua na baskeli na ndoo na mimi mwenyewe. Kumbe kuna baba kajificha anasema yake, acha tu ile baskeli mimi niichukue. Kweli lakini mwenyewe nikapambana mpaka nikavuka nayo ile baskeli. Nilipovuka nikaondoka nikaambia sasa hii itakuwa ni safari ya mwisho nitafute tu hela kwenda kujifungulia. Hapo ukajuaje kuna baba kajificha? Nilipotoka tu na ile baskeli yule baba akajitokeza. Lakini nimemwona yuko mbele yangu. Mpaka nikamuuliza ina maana wewe ulikuwa na nia gani? Unaniona mimi nahangaika na maji, baada ya kunisaidia wewe umekaa huko ulikuwa na nia gani? Oh, pengine labda ungekaa uchi. Nikamwambia uchi sio sababu na roho ya mtu. Wewe ungekuja japo uvutele baskeli. Akasema mm, nimekosa dadangu, najua mimi nilikuwa nizani utaiachia ile niifuatilie kwa mbele. Unaona? Mhm. Sawa, mimi nikaondoka. Nikaondoka ndo nikawa ile safari yangu ya mwisho kwenda kuchukua samaki. Nikaacha nikaambia bwana tuhamie mjini. Haya, basi tulivyohamia mjini, bwana kauza mpunga, tukaja kuhamia Mbande. Kuhamia Mbande tukapanga chumba cha nyumba ya mdogo wake. Kweli kumbe mimi najua mwenzangu ile akiba kaweka ile hela yote kaimaliza. Hela ya mpunga na hela ile tuliouza sasa samaki kaimaliza. Mimi mwenyewe niliweka tu kwenye ganda la kliniki shilingi elfu mbili. Yeye alikuwa dereva. Basi ikawa sasa ile elfu mbili siku ya uchungu ule nikaenda hospitali akanisindikiza mpaka Magengeni, nikapanda gari mpaka Mbagala, Mbagala nikaenda nani hospitali, wakaniuliza ndugu zako wako wapi, nikamwambia watakuja. Basi kaingia ndani, mimi nilipo, nilienda kwenye mida saa tano mpaka saa kumi na moja nikajifungua. Niliporudi hatukukaa sana, yule bwana akapata kazi ya gari akawa anaendesha. Katika kuendesha yule bwana akaanza kunisaliti sasa, na yeye hata kuniletea riziki nyumbani ikawa tabu. Baba yule akirudi anajijua mwenyewe, majibu yake anajua mwenyewe Alipofika yule mtoto miezi mi, mitano yule baba anamwambia mtoto anatakiwa uje, uje anaenda kuchukua baba nani atia kwenye chupa ya maji safi ninyweshe mtoto. Nikamwambia mimi huyu sasa nakupeleka kwa mjumbe kwa sababu iwezekani wewe kazi unayo unashindwa mtoto kumpa uji. Yule baba nika, kweli nikampeleka kwa mjumbe, mjumbe akamsema pale akasema ah, basi nitamnusagia yule mtoto uji ule akaususa japo alisagiwa uji. Ikawa nampa tu uji wa kawaida. Aliyesusa nani? Sijaelewa. Mdogo yule ambaye wa miezi sita, akawa ukimpa uji anywe, nampa uji mwingine anakunywa. Basi imeendelea hivyo hivyo mpaka yule baba alipofika, mtoto yule anaanza kutembea, akanipa talaka. Kunipa talaka, nataka kuondoka, wakachana ile talaka. Ulijua yule mtoto ule uji wa baba kwa nini alikuwa hanywa? Mm, sijajua sababu ni nini. Ehe, wakachana talaka ikawaje? sasa tukarudiana tena. Tumekaa Ilivyofika mtoto la na mwaka na miezi minne akaniacha tena. Mm. sababu ilikuwa mwanamke wake aliozaa naye alikuwa anapiga piga simu. Sasa nikamwambia siku sikuwa kampigia simu akaambia mimi kweli niahidi nitakuja huko lakini sasa sikio leo linaniuma. Uh, sasa kama sikio linakuuma si ukope hela. Nikamwambia kumbe wewe pa kukopa unapo. Leo umeniachia elfu moja. Nimenunua unga nusu, nimenunua dagaa, nimenunua kitunguu, tumekula cha chuku chuku. Mimi hapo uwezi ukakopa ukasema hii familia. Yule uliomwacha ndio mnani. Basi kama hivyo mimi naona wewe upo pamoja na mimi. Akasema amna, Wewe mimi nishakuona unataka mimi mwanangu wa kule nisimhudumie. Nikamwambia huyu mdogo na yule aliyokuwa mkubwa. Na hapa kwa babake anapajua kwa nini asije? Matokeo yake tena yule bwana asubuhi ananipa talaka. Mimi nikaondoka na, kabla sijaondoka nikamwambia naomba nauli. Nauli mimi sina, ukitaka ukae kama utaki utajua mwenyewe unakokwenda. Basi mimi nikauza kochi nika, ni elfu kumi na tano nikaondoka nyumbani Mkulanga. Nilipotoka pale nikaenda wapi Kisemvule, nikataka nika kupanga, nikawa nafanya kazi kwa kwa nani wa, wa, wa China. Nimefanya kazi kama wiki, mtoto namuona analia sana, nilipopata 25 nikaamua niende nikapange chumba. Kabla sija Pia tu siku ya pili, baba mmoja akasema mimi nakuonea huruma, familia unayo uliokuwa nayo ni kubwa, nikakupe chumba kile pale ukae, lakini unalinda shamba. Nikamwambia vizuri, akanipa lile shamba. Nimekaa pale nikawa nauza supu mwenyewe, naenda nachukua nani nachukua huku Langita nani pale saba saba naenda kuuzia mkula nani hapa Kisemvule nje hapa. panda. Nimeuza uza. Siku hiyo ndio yule bwana namuona saa kumi na moja anakuja kumbe kule gari kishenyang'anywa. Alipokuja kule akasema oh, mimi hapa kaka anakuita ndo kakangu mimi. Nikamwambia mimi ananitia nini? Wewe itabidi uende. Nikamwambia mimi kuenda siendi. Akasema nikamwambia tangulia mimi sikwenda. Siku akakaa kama siku tatu akaja tena. Kwenda kule kwa kaka tukaenda wote Kwenda kule kaka akasema rudi kwa mumeo, nikamwambia kaka, mimi wewe anifai kwa sababu huyo mambo mengi alionifanyia mimi nimemchoka. Kaka akasema basi mashtaka mengine usiniletee mimi. Nime unataka kufanya uni tu. Unaona kila mtoto anakuwa na babake. Ikabidi mimi sasa nikabidi nirudi. Kuru. Karudiana naye eh, sasa. Karudiana naye. Yule wa mwisho mbaye mbaye wa mwisho mwenye mtoto wa miaka saba. Kurudiana naye nikamwambia mimi sirudi kule. Nitakuwa nafanya biashara zangu kama kuja kuja kukutembelea. Nikawa nimegoma siku mbili tatu, mtoto akavunjika, akadondokewa na tofali. Kwa hiyo vidole vyote vinne vikawa vimevunjika, mwenyewe vya mguu, vya mkono, vya mkono, mkono wa kushoto. Narudi simu yangu ilikuwa imezima, kila ukinipigia sipatikane. Narudi asubuhi namkuta mtoto kavimba, ka kabidi pale tuende wapi nani za kiemu za kiemu pale, akapigwa x-ray kaonekana vidole vyote vimevunjika, ndio nipo rudi rasmi kwa yule mwanaume. Mm. Tumerudi mwaka wa kwanza wa pili, nikamwambia tununue eneo yeye akauza kipande chao huko kwao Mkulanga, alipata laki tano. Nikamwambia uh, tumekaa kama wiki, naona hela yenyewe inaisha, ikabaki kama laki tatu. Nikamwambia mwenzangu, pa kuishi tutakuwa hatuna, angalia tunavyopanga na watoto tutakaaje. Nikabidi twende wapi nani huko Bungu. Bungu kule Tumetafuta maeneo bei ya ghali, nikaambia sikiliza, nikwambie hii hela hii lazima tupate shamba, na shamba nalotaka mimi eka mbili mm. tuweke miogo, ikishetendeka tu mimi uniamishe kabisa na watoto nikakae shamba. Sawa, ikabidi tena pale tukarudi mpaka nyumbani, nikaenda Debscona kwa mtoto dadangu, nikamweleza, akasema sawa, mimi nitakusaidia kama wewe ndugu yangu, ili ukae katika lile eneo na watoto. Sawa, basi mimi tena pale nikaanza nikatafuta kazi kwa Wahindi, nikawa nafanya kazi kwa Wahindi mwanamume namrushia hela kwenda kufyeka lile eneo. Akawa nafyeka yeye, mimi na nafanya kazi huko. Kakakaa kule ilivyotendeka ufuta na miogo, akauza ule ufuta ajanipa shilingi mia. Naenda kule nakuta kweupe kishauza, kumbe ndo kule na mwanamke anakaa naye. Mwingine tena. Mwingine tena. Sio yule ambaye aloleta fujo. Mm. Unaona? Kumkuta kule, mm, nikaona hapana. Nikamwambia baba nane, wewe umeniita huku nije niangalie ufuta. Futa usheuza shimi hamna. Mnauli ni wakutumia elfu kumi, si ndio uje uangalie hamna kitu. Nikamwambia sasa fadhali ungeniacha Kipindi hicho anachoniambia hivyo, mwanangu ambaye wa form 6 ambaye acha yule marehemu alikuja kutoka nani wa Mbweni huyo form 4 alinipa mwenyewe niende nimsomeshe mwenyewe Maswa, alipasi Maswa Shinyanga huko. Kwa hiyo sasa kule nani, mimi najua kule itapatikana angalau nipate nauli, ile mtoto aende shule matokeo yake hela shilingi mia sina na bado wiki tu ndo aondoke. Unaona, nika mimi ikabidi pale nikakaa usiku mwanamke wake wa kule anasema umenitumia elfu hamsini ndogo, huyu mtoto anatakiwa cheti cha kuzaliwa angalau kamaliza form 4 na kafeli, natakiwa awe na cheti cha kuzaliwa. Unaona? Nikamwambia kumbe mpaka wengine wanatumia mpaka elfu hamsini. Nguvu zangu mimi, nimekukosea nini mimi wewe? Tukaanza kugombana pale, asubuhi akanipa talaka, akanipa nauli tu, aya nenda, mimi nikaondoka. Nakuja Jumatano nakuja kuwataili na watoto kuwapa suna, alafu nitakujua wewe unaenda wapi. Haya, mimi nikarudi Mbande, nikawa nimekuja kuchukua uduvi huko na nikawe nimechukua uduvi, nimeenda nao nyumbani. Ye Jumatano alipofika akakuta ile uduvi uko ndani, ili nipeleke studio ndo nakouzia. Nahangaika na sasa nipate nauli ya mwanangu aondoke Maswa. Nikaenda kumwambia mwenyekiti ya ule mwenyekiti ya ule akasemaje, sasa cha muhimu tukupe barua, huyu mtu aitwe, kwa sababu kakuacha kwenye sehemu mbaya, alafu hela zote uliwekeza kule. Nikamwambia muache huyo, ana hata shimia, sawa, atafungwa tu. Basi mwenyekiti yule akanipa elfu arobaini basi itakusaidia kwa ajili ya uniformu ya huyu mtoto. Sasa mwenyewe ndo nikahangaika hangaika, yule mtoto akaondoka Maswa. Kuondoka Maswa yule bwana Jumatano kabla, yani kabla hajaondoka yule mtoto, ndio yule bwana alipokuja akaanza kutufukuza usiku na mtoto wake. Ameni hapa, utoeni udupi wenu, utajua wapi mnakoenda. Amna yaani kutahiri mtoto aina nini, chumba nataka kufunga. mimi nikajua masiala yanasema uta, yani kama unielewe mimi ndio utaniona. Nikaamua kuomba sehemu ya pili ya nyumba, nyumba ya pili nikaomba, nikahamishia vyombo. Tulivyohamishia vyombo kule na yule mwanangu mama mwanangu akaniuliza kumbe mama unapata shida kwa hao wanaume. Nikamwambia eh, mwanangu ndio some hivyo. Basi kabidi tena pale tukahamisha vile vyombo, nikafanya prosesi ya kuondoka, kaondoka Maso. Ndio bwana tena akawa ameniacha. Mimi nikahangaika hangaika nikapata chumba nikalipia miezi miwili. Nikachukua watoto wengine nikawa nakaa nao. Alipokufukuza alikuwa timamu au alikuwa amelewa? Hajalewa wala hajavuta. Timamu mpaka watu wote wanamshangaa huyu baba, mtoto mdogo ndo anayemfukuza, kumbe ananifukuza mimi, anamleta yule mwenye mtoto aliyomaliza form 4, huyo alikozaa kwingine. Akamhamishia pale akawa anamletea mahindi, viloba vya mkaa, mimi na mwanawe. Tena usiku nilimwambia nenda kalale kwa babako. Yule mtoto alipofika kule akafukuzwa, nenda kwa mamako, nenda kwa mamako. Yeye akaenda kula barabarani ili mradi asubuhi aondoke. Ndio akaniambia baba kanifukuza, akaniambia kipindi hicho mwanae ana miaka minne. Kaniambia nenda kwa mamako, nikamwambia achana naye, kaa hapo ule. Ndio akakaa pale kala asubuhi, nikatafuta chumba mimi. Kuna mama moja akanipa chumba cha elfu kumi akaniambia kaa kwanza, alafu mpaka upate akili ya kulipia. Sawa, ndio nikahamia kwenye hicho chumba, nikahangaika hangaika, nikamlipa hela yake. Sasa tulipokaa kaa nani yule yule yule yule mama yule aka ameniambiaje, hapo unapofanya biashara sasa hivi corona inakuaje? Nikamwambia sasa nitafanyaje, na watoto ndo kama nawapeleka wapi? Basi mwenyewe yule baba naye akaja, yule yule wa shamba kule, bwana, yule mwanamke wa shamba mimi nishaachana naye, corona kama hii, watoto watakufa huko, kwa hiyo tuondoke. Watu wakaniambia mm, usifanye hasira mama Ali, nenda tu ukalea watoto, utawaweka wapi? yani, yani yule ambaye alikuacha ya kwanza akakurudia akakuacha tena ndo anarudi tena ya tatu. E, niende tena kule ili mradi kwa ajili ya kuwaepusha korona. Biashara ufanye, utawalisha nini na kodi ya nyumba utapata wapi? Nikabidi hmm. mimi eh, sawa nifanyeje? Nikawabeba kwa sababu mmoja yule ndio yupo Shinyanga, mmoja huyu ndio alisha huyu wa kwanza kabisa alisha form 3 nimeshindwa kumsomesha. Huyu wa tatu huyu wa, wa pili kuzaliwa alikuwa hajapasi. Waliopasi hao wawili e, eh, ndo waliokuwa wakubwa watatu. Mimi ndo tena nikaondoka nani huko Bungu kwenda kule akauza nani miogo akapata laki tatu akanipa elfu hamsini. Sasa nakwambiaje, kachukue kachukue nani kachukue uduvi na kamba uje uzie hata huku. Sawa, mimi nikachukua ile elfu hamsini nikaja huku. Sasa mambo ya corona, si unajua nani siku zile levo nani levo city, ikabidi mimi pale akaniambia mmm, levo city leo nimekaa hapa rangi tatu pale, sijapata usafiri wa kuja Kawe. Nikaona mm, cha muhimu hapa itakuwaje? Ni afadhali nigeuze. Yeye eh, sasa najua mimi nitarudi Ijumaa. Mimi nikarudi Jumatano, niliondoka pale Jumanne. Na nikaamua nipande gari niondoke Bungu. Nilipofika Bungu nikachukua pikipiki mpaka njia panda wanaita Nyambili nikateremka. Kuteremka pale nikatembea na miguu. Sasa kwetu unaanza huo mfereji afu ndo unaenda hapo kwenye hilo shamba letu. Nikasema sijui nioge au nikaoge nyumbani nini naona hapa hata yani wasiwasi wangu hapana, nikaoge nyumbani, nikifika ndo nitaoga. Lakini mbona ni maji mazuri, nikawa nimenawa miguu tu, nikasema ah, ngoja niondoke. Kumbe yule bwana yule, yule mwanamke alikuwa ame, wameenda kuuza mkaa wote wa huko shamba yule, kenda kuuza naye mkaa. Matokeo yake yule bwana walivorudi, yule mwanamke mkaa kaweka loba lake njia nyumbani kwake na yule mwanaume kaenda kunani kunua unga na dagaa wapike. Watoto wale wameambiwa waende wapi, wakacheza warudi saa nane ya mchana. Kwa hiyo wale mida saa tano walivyorudi, anajua wakipika wakishakula ndo watoto watavyorudi watakuwa washaondoka. Mimi sasa nimefika karibu na lile shamba, nasikia kuku analia koko koko. Nikasema kuna nini? Ngoja nikatishe hapa. Naenda mbele, nakuta yule mwanamke kwenye shamba langu anapanda miogo. Yule wa shamba yule anapanda miogo. Mimi nikamsogelea pale za saizi mzuri, salama salama. Ehe, wenyewe wako wapi? Wenye, mwenyewe mwenye kenda huko juu, huko juu hakuna jina, kenda huko dukani. Kaambia ah, sawa. Basi mimi nikachukua, simjui lakini na yeye anijui. Mwanamke wa mjuani. Ehe, mimi nikaingia ndani, nikabadilisha nguo, nikawa nafagia mule ndani. Nimefagia chumbani, nimefika varandani, maana kupo chumba kichumba tu cha, cha udongo na kina varanda. Nilipomaliza pale nasikia baskeli inalia. Mimi nikatoka uani kwa sababu kuliwekwa na makuti, hakuniona kama uwa wa makuti. Mimi nikatoka, yeye ndo anamuita oya, njoo basi hapa tufanye maarifa. Yeye ndo anamuonesha kwa ishara huyo huyo, mimi nikamsogelea, nikamuuliza he, yule nani? Ah, uje taratibu, yule mimi mchumba wangu. Nikamwambia sio sulisheni mchumba, kama mchumba mnajua na wenyewe, mimi hapa ili shamba langu kilichontoa huko mpaka aje hapa. Usione mimi nilivyoachana nayo kajua mimi shamba nimesamea, ili shamba mimi langu. Nimekwambia usilete fujo, wewe umekuja tu hapa kwa ajili ya corona, uli, uli nani ulitumwa uli, urudi hapa ndo tukaanza kugombana pale mpaka akaniumiza hichi kidole hiki hapa. Hichi ya kinyoke hiki. Tukagombana nikaenda kwa mwenyekiti, mwenyekiti akamuita, kumuita kum, akasema wewe muuaji. Wewe ulishajua mzazi mwenzio karudi. Kwa nini ulinchukua mwanamke ukamleta hapa? Ongeuana je? ndo kumsema pale, oh mimi nimekosa, kwa hiyo sijui nini, mimi yule pale sitaki kumwoa wala nini, wewe mwanamke mwingine. Tulivorudi asubuhi ya pili yake wakapasuna waka wale watoto wetu wale, yule ni alionkuta na yule wa kwake. Kumpasuna watoto wale wanalia ilikuwa kwenye mida saa saba ya mchana. Wakati huo yule mwanamke mwingine yupo au kaondoka? Basi kaenda kwenye nyumba yake anakaa kwingine. Basi mimi tena pale nikawa nabembeleza wale, yeye kakibilia, kuna rafiki yake nyumba ya pili, kwa sababu nyumba zile zinakaa mbali mbali. Akamsogelea kwenda kumhadisia, ndugu yako jana angebambana na yule mwanamke angemua yule, maana lile jana yake si unalijua, huyu mwenzangu mimi kulima wezi, mimi nataka mwanamke wenye kulima bwana, anachimbua visiki Unaona? Huyu mbele ya mwanamke hata nguvu ana ya kulima. Ba, sasa kumbe alijua wako peke yao, mimi nimejificha kwenye miogo, nikawapa watoto wangu wale juisi, nikamwambia tulieni, kuna neno anaenda kusema hiyo. Kwenda kule yule mwenzio akamwambia sio vizuri, yule mzazi mwenzio, kumbukeni mlikotoka, mpaka leo umuone sio mwanamke alichokutuma mtu nani, uende ukamchukua yule. Hmm? Si ungekaa naye kama yule mwanamke. Ah, sasa si ndio hivyo? Ah, yes, alikuja kwa ajili ya corona. Kwa nini mimi nimeona wanangu pengine itawapata corona. huko. Basi. Mimi nikaambia wewe, ukisikia umbea wa kiume ndio huo. Kwa nini unakuja kuteta? Aliyokutuma nani wewe kusema wewe twende huku? Nilikuita mimi au nilikufuata? Kwani ungewachukua watoto wako tu ukasema hii corona itawapata mimi hata nikifa ina ina, ina, ina gani? Akasema oh, wewe mimi nimekuja kuongea huku kilichokutuma uje huku nini? ni kwenda kusikiliza tena kosa. Eh, kakasirika tena pale. Kabwata bwata kwa hiyo wewe sasa hivi utakuja na nauli yako, mimi utaondoka na nauli yako, sikupi hata shimia. Eh, mimi yule ndo ndo nyota yangu na nitajenga nyumba ya gorofa. Nimekaa na wewe miaka kumi na moja, hamna tulichokiunda zaidi ya shamba hii. Nikamwambia sawa. Ni Hata mkijenga nani losheni mtajua wenyewe. Basi yule bwana ikabidi pale anitafutie nauli, mimi nikachukua na wanangu nikarudi tena huko. Anayekutafutia nauli nani? Yeye mwenyewe tena? Mwenyewe yule na mwenyekiti tulivyomwambia akasema basi mpeni robo hii mm. akakata robo ile akasema ah mimi sikubali itabidi hapa nani kuachana kabisa haiwezekani. Mimi nitampangia chumba nitakuwa nakuja. Mimi nikamwambia mimi sintaki Ila sema mwenyekiti narudi, lakini siwezi nikamwambia hivyo atakuwa anipi nauli. Nikawa nimemnyenga nyenga alivyonipa nauli. Mimi nikarudi na watoto wangu nikaja kukaa wapi mbande kwenye hicho chumba. Akatokea mwanaume mwingine ambaye tulikutana Ubungo. Wangapi wewe? Taksi watano huyo huyo dereva taxi siku hiyo ndo bwana yule anakuja na yule akapiga simu. Hmm. Mimi nakuja yule ndo akauliza nani? Nikamwambia wewe oh, ulichokuja huku umefuata nini kama mwanao yupo, Mimi nimesema kuishi na wewe sitaki. Hmm. Yeye akaenda kwa mjumbe tena, mjumbe nikamhadisia akasema wewe baba kumbe una makosa. Mm. Yaani kwanza unamwonyesha wewe kujisi ya kuhangaika. Yeye mama alitaka atulie. Ndio maana kisa kutafuta shamba ili mtulie mwangalie watoto wenu. Nimshie kuwa wakubwa. Kitu gani wewe tena unazidi kuhangaika unamhangaisha huyu na watoto. Anashindwa kukaa peke yake, uwezo wa kuwahudumia hana. Nyumba zinaweza kupanga na huyu mtoto wa kike anafanya nini? Na hata msingi hana. Wale tena ndo yule bwana, oh, mimi nimemwambia mimi nitatulia, nikamwambia hapana. Kwa kutulia zaidi ya mara nne nimerudiana naye, mimi nimemchoka ndio nikakaa na huyu mwanaume wa Ubungo. Kukaa na mwanaume wa Ubungo huyo kanioa, tumekaa mm, tumekaa miezi mingapi? Sita. Wa saba huu ndo alivyoondoka, naenda kazini, ndo mpaka leo anapiga simu tu, mimi niko huku, nitarudi saa ngapi? Lakini hajarudi. Sasa tatizo zaidi kuhusu huyu mtoto wa, wa nani wa, wa form 6 anataka kusoma, uwezo wa kumsomesha sina. Kwenye mikopo imeonyesha yule mtoto mkopo kapata, lakini cheti cha form 6 kipo Maswa. Unaona? Hmm. Inatakiwa kipatikane cheti cha form 6 kinadaiwa la, nani laki mbili na sitini na moja hela ya nani ya kwenda chuo huko kujisajili elfu hamsini na vifaa vingine kama laki tano. Ndio hiyo inanishinda. Kwanza pole sana. Nishapo. tunaanzia karibu kabisa pale ambapo huyu dereva taxi ambaye ulimpata kabla ya ndoa, wakati huo anapiga simu wakati mwanaume huyu baba watoto wako hivi alikuwa ni wandoa huyu wanne huyu wanne mm. ni wandoa huyu baba watoto wa ndoa kabisa ambaye alikuwa mume wako ambaye kashakuacha yeah. alafu yeye yupo pale alafu huyu mwingine dereva taxi anapiga simu mm. akakuuliza nani mkaenda mpaka kwa mjumbe yule dereva taxi siku ile aliyopiga simu anataka kuja alikuja au hakuja hakuja, hakuja kwa nini hakuja yule hakuja nilimwambia aje sikiza nikwambie yule baba wa niletea fujo leo kaja Mm. Umeshaelewa? Na wewe nia yako kuoa. Mm. Na mimi huyu talaka kishanipa. Mm. Lakini kudanganyika kwa sasa hivi sitaki, nataka ndoa. Sawa. Basi wewe leo usije, sisi tunaongea na mjumbe na maelekezo yote ataambiwa. Sawa, yule bwana hakuja siku ile na mjumbe akasema wasilete fujo hapo, mwache na huyu mimi nitaongea naye na leo hii aondoke kwa kwa ndugu zake. Ikabidi yule bwana yule aondoke kwa ndugu zake, subuhi yake ndo akaja yule bwana. Nikamwambia sasa, kama hivyo tufunge ndoa kabisa ikabidi tena tuende kwa wazazi kufunga ndoa. Tulipofunga ndoa tulienda kwa kaka tu mmoja kufunga ndoa ndio hiyo tume, tumefunga ndoa mwezi wa pili. Kwa hiyo kaondoka mwezi wa kumi, umesema tarehe moja tarehe moja mwezi huu wa kumi. Kwa hiyo umeishi kama miezi nane hivi. Mm. Alikuwaga anaenda wapi? Kazini. Kazi yake ilikuwa ni nini? Dereva taxi huyo kazi ya udereva taxi, kuna wakati mwingine ambao amekuwa akiondoka kwa muda mrefu kiasi hicho? Na akiondoka leo kesho anarudi. Ukipiga simu yake inakuwaje? Inapatikana na leo kapiga, nitarudi ndo ji akaniachia hela yani eh, kodi nadaiwa, nikarudisha chumba. Wale we, wenye nyumba walivyoniona mimi pale, yule mwanamume kaondoka, wakaanza kuleta mafumbo sasa. Mm. Ay, wanasema eh, alizania kafuga ng'ombe, kumbe kafuga mbuzi, kakata kamba, ashaondoka, atategemea nini? na nikawa kwenye biashara zangu silio, wakanipigia simu, tunataka hela yetu ya kodi. Nikamwambia kodi, si tunacheza mchezo, mimi nikipata hiyo kodi nitalipa. Mbona mtata dada, tulipe hela yetu. Mimi nikaona hawa sasa ni mtihani, nitaumbuka na watoto. Ikabidi tena mimi nifanyeje? Niende nikaazime hela kwa jirani tu, nikamwambia mimi pale nisaidieni angalau shilingi elfu thelathini niombe hata miezi miwili, kwa kule bei ya elfu kumi na tano kumi na tano ndio nikahamia kwa nani kwenye nyumba nyingine. Nimehamia leo na siku ya saba leo na, na unapozungumza naye yeye huko alipo anakwambia ni kitu gani kinamfanya ashindwe kurudi? Sababu ana mm. Mm, sababu mimi sioni historia yake wakati unaishi naye kabla, anakwambia maisha yake ya kabla yalikuwaje, alikuwa na familia nyingine au ilikuwaje? Mpaka anaongeaga nao mm. E, ana watoto kama watano mm. Mm. na nyumba zake na yeye kama hivyo waweza kupanga, ila ndo hao wanawake, ina maana huyo mwanamke aliyomezaa nao wanawake wawili katika watoto watano, mmoja watoto watatu, mmoja watoto wawili. Kwa hiyo familia ipo naye pamoja, lakini ni watoto wake wakubwa, kwa sababu na yeye mwenyewe ni mtu mzima. Mm. Mm. Unafikiri ni kitu gani kinafanya ashindwe kurudi? Siwezi nikafikiria zaidi kwa sababu kila mtu na nafsi yake. Na lengo zaidi mimi ninachokiona ni familia. Kwa sababu mimi na familia kubwa, watoto watano mwenyewe wa sita. Angalau mmoja huyu kaolewa na sasa hivi mjamzito na mumewe kamtelekeza kaniachia pale. Na huyu mmoja huyu ana uwezo wa kufanya kazi lakini sasa yani unamsumbua sana mguu. Na huyu watatu huyu ndio huyu anataka kwenda chuo. Eh, Wanne huyu ndio huyu mwenye mshipa busha. Watano ndio huyu mdogo ambaye baba zake nao hawana nani. Sasa ile familia ndio naona mm, ina ina mkosti. Kwa ina maana familia yeye anaiona familia yako ni kubwa kwa upande wake. Ndio. Ambacho unahisi? Nahisi mimi katika nafsi yangu ni familia. Kama anakutazama unamwambiaje kuhusu hilo kwanza? Eh? Kama anakutazama unamwambiaje kuhusu hicho ambacho yeye anahisi kuona kwamba familia ya upande wako ni kubwa? A, ah, mimi kama ananitazama yeye ameshindwa familia, huwezi kumlazimisha familia si yake, ila tu akiona ni uzito zaidi kuwekeana mizigo kama hiyo haiwezekani, kwa vile tulifunga ndoa. Kwa sisi Waislamu huwa tunapeana talaka, unaweza kumpa mtu chake akaangalia ustaarabu, akajua yani katika nafsi yake ajue kabisa kusema mimi sina mtu kuliko vile unavyokaa na alivyoondoka hakutuacha hata shilingi mia. Ningekuwa mimi mwenyewe bila kuhangaika hangaika, na maana hata watoto wangu shekufa au mimi mwenyewe au angezimia njaa. Ukiangalia na kodi ya nyumba ilibaki siku mbili tu tumali, tulipe. Nianze kukurudisha nyuma mm. Kipindi cha kwanza kabisa umesema ulipewa au uliletewa mwanaume, wakisema kwa nini huyu apendi wanaume? Wakaletewa mwanaume na usiku wakafanya mipango ya, yao Eh, likafanyika tukio kama tuseme ni la ubakaji, kwa sababu haukuwa haikuwa ridhaa yako. Ba, baada ya pale ikawaje, na ni nani aliyefanya tukio hilo, ni nani aliyeandaa mpango mzima, na kwa nini alisema huyu hapendi wanaume, na wakati huu pia ulikuwa na umri gani? Kipindi hicho na miaka kumi na tano na waliofanya hivi mmoja rafiki wa, wa tatu rafiki yangu wanawake watupu mm. wawili hao mtu na kaka yake ambaye mmoja katika rafiki yangu alikuwa mmoja hapo ndo bwana yake, katika wale na kaka yake mkubwa wenyewe. Unaona? Huyu huyu nani huyu rafiki yangu ambaye ndo tukopo yeye amekuja kwa mjomba wake, mimi nilikuja kwa dada. E, ndo waliofanya matukio hayo. Wakati wanafanya hilo tukio, wewe uli, uli, wakati unashtuka mazingira yalikuwaje, ukashindwa kupiga kelele, ukashindwa kutaji yaani msaada wote? Nimelala, nimekuja kushtuka hivi sasa, nikawa naogopa nikipiga kelele, dada ni mkali mno, hmm. unaona mm. na ndio maana nawaeleza watu wengi, ukali siwe kikwazo kwa watoto hata sisi wenyewe tuwe tumechukua picha hiyo, hmm. kwa sababu tunapofanya ukali matukio yanakuwa mengi, unashindwa mtu kujieleza. Hmm. Kwa maana dada angekuwa ukaribu wake yeye na mimi ningekuwa wepesi kumwambia. Ina maana yeye kaja kushtukia mimba miezi saba, na mimi nikajua itokea vile nilivyofanya, basi kama ni mimba itatoka, asifanye chochote, itatoka mpaka nakuja kujifungua, nakuta tu na, najifungua. Kumbe lile tukio tena, hata kama hata kama usifanye tena, lile jambo lipo tu tumboni, unaona. Kwa hiyo lazima uwe mtu karibu kwa watoto, sio wa kike, sio wa kiume. Baada ya tukio lile ambalo lilifanyika la ubakaji, na wakati huo ulikuwa shule pia mm Haukuchukua hatua zozote za kisheria? Hatua, ila dada alivyosikia vile akasema ina kumtaja mtu na atajua mwenye kwa kwenda wapi. Nani wewe sasa? wewe sasa yeye ananiambia mimi. Kumbe wewe ulishafanywa hivyo kwa nini usisemi? Nikamwambia mimi nilikuwa nakuogopa. Mm. Sasa mizali watu ushawajua na wao ni majirani, si ndio unaongea nao? Mm. Sasa na yeye hakuchukulia lolote. So lazima wamhudumie, basi nikawa naangaika tu nilime vibarua ili nilishe mwanangu, mtoto ana maradhi, nihangaike tu mwenyewe mtoto paka apone. Mm. Yule mtoto sasa hivi yuko wapi? Ndio sasa hivi kaolewa mwaka jana, sasa hivi mjamzito naye ameshia form 3. Mm. Mm. Na huyu mtoto mwingine ambaye wakati ule umezungumza kwamba ulikuwa ukienda kufanya kufanya kazi za nini, kazi gani zile? Sio mkaa. Mm. Kazi ya kutungua korosho ilikuwa. Mm kutungua korosho. Sasa huyo ambaye form 6. Eh. Sasa hivi anaenda chuo. Wakati ule ni, ni ugumu wa maisha tu, kulikuwa kuna kitu kingine na mume anaumwa yuko huku mm. Mimi nina watoto wa kwanza ndo huyo wa kwanza wa shuleni, wa pili ndo nio sana huyu mwanaume anayeumwa, wa tatu ndo huyo wa form 6 mm. wa nne ndo hiyo mimba, umeshaelewa na familia yetu ni hali duni, kwa hiyo mimi ilikuwa ni ugumu wa maisha mpaka nilikopo naenda kulima vibarua na mtoto mchanga nimejifungua hata 40 bado naenda kulima vibarua, wakanionea huruma, bwana ufanye kazi ya kuwakatia tu vipande, kulima uwezi kwa sababu mtoto ulivyojifungua hata siku siku 14 haijafika unakuja kulima utadondokea shamba. Kwa hiyo wale wakawa wananisaidia tu kwa kunipa angalau hela nani ya kula. Niwasaidie watu kwa katia vipande wananipa hela. Jambo lingine la hatari zaidi uliloliongea ni kuhusiana na wakati unafanya lile tukio una unaumwa uchungu, unatungua korosho, mwanao anakusaidia wa kike ambaye unasema ndio form 6 hivi sasa. Baada ya pale unatoka unaenda nyumbani kwenda kujifungulia kwanza nyumbani. Ulikuwa peke yako, ulikuwa na nani? Nilikuwa mie, mama na wifi watatu. Mm. Mm. Alafu baada ya kujifungua kawa sasa napanda kichwa nani tu nani juu wanapanda. Yani ilikuwaje? Eh? Mm. Ilikuwa nyumbani. Mm. Kwa hiyo sasa walinilaza kwenye kitanda. Kulaza kwenye kitanda Nikawa naambia jamani, mtoto mbona ananibana sana, naona kana kuja juu. Mama akatandika mkeka, akaniambia lala hapa chini. Kuchukua kwa akanilaza chini, matokeo yake waka wana nani tu nani hivyo hivyo, jitahidi hivyo hivyo, utazaa tu mwanangu. Naambia mama, sasa hospitali huko wapi? Hospitali Mkulanga huko mbali, maana huko barabara hamna. Ina maana ni hospitali Bupu na Mkulanga, hapo eneo lote la nani hilo la Kondo mpaka nani mpaka Mamdi yote hamna hospitali huku, mpaka nani Kise yote hamna hospitali mpaka Mamdi Mpela. yani hospitali ni Bupu na Mkuranga. Kwa hiyo ukitoka hapo kwenda huko nani siku hata mapikipiki hamna. Kwa hiyo labda ubebe kwenye baskeli. Kwa hiyo sasa ukiwa uchungu haraka haraka tu usema labda wakuaisha hospitali si rahisi. Kwa hiyo sasa mimi ikawa nashindwa niende wapi. Kwa hiyo nikamwacha Mungu tu, kama nitazaa salama sawa, nisipozaa basi Mm. Kwa hiyo nilizalia nyumbani. Jambo lingine la kushangaza, baada ya kujifungua unasema ukachukua Nika, nilipojifungua tu mama akanipa maji nikaoga, nikachukua koroshi zile, nikaenda nikapima, nikanunua na unga, nikaambia nikologeni uji, nikanywa pale. Basi. Kwa hiyo yani umejifungua na ukatoka ukaingia kwenye biashara tena. Mm. Ulikuwa uhisi kuchoka, uhisi maumivu? Nachoka, lakini Mungu anakupa nguvu kutokana na u, kile kitu huna mm. kile kitu una sasa unafanyaje na msaada wa karibu unakuwa hamna kwa maana hiyo mpaka sasa hivi ume, ume una watoto sita na watoto watano watano katika hao watoto watano kuna mmoja umesema alipata tatizo mm. akiwa na siku ishirini na sita huyo sasa hivi ndo ana miaka kumi na mbili kama sijasahau. Yuko darasa la nne, kesho anafanya mtihani. Yuko darasa la nne na miaka kumi na mbili. Tatizo lake limeishia wapi? Tatizo lake lipo tena, hilo ndio linaniumiza kichwa sawa sawa na huyu watoto wa chuo. Natamani mwanangu apate presheni, lakini inashindikana. Kinachoshindikana chenyewe kuhusu pesa mm. E, kwa sababu naweza nikafaiti kusema nataka nimfanyie mambo labda nikakate hata bima ya afya mm. linakuja kutokezea ili la mtoto wa shule huyu, mara sijui ana uvimbe tumboni, bugando huko, mara sijui anaumwa sasa hivi nasema huyu angekuwa ameenda tu nishughulikie la huyu mtoto, leo dada yake kaletwa mjamzito, bwana yeye hamhudumii lolote. Unaona, yote ananikabili na nyumba ya kupanga. Hapa nimebandika kiwanja naniu sehemu moja ya Mbompela nadaiwa laki tatu. Sasa najiuliza hii laki tatu naitoaje? Huyu huko hajaenda shule, huyu hajajifungua, huyu mwingine ndo mshipa huo. Kwa hiyo yote wakati huo kabla kabla hatujaenda mbali sana, kwa ufupi kidogo, kile kiwanja au shamba ambalo mlinunua lipo chini yako au lipo kwa baba huyo? Lile kaliuza kaamia kwa mwanamke, akunipa shilingi mia. Pole sana. Mm. Turudi hapa kwa, kwa huyu mtoto ambapo mwanzo huyu mwenye tatizo la tezi dume ambapo msema mshipa mm. Mwanzo umesema kwamba yeye mtoto mwenyewe mm usiku anakuwa sawa, mchana ndo tatizo lina Hiyo inakuwaje? Sijaelewa tatizo nini, kwa sababu anapolala akipata usingizi Unaweza mimi mwenyewe kipindi cha nyuma nikimwona katoka pata usingizi, naenda namfunua naangalia. Kwa hiyo ule mshipa unafanya kama una, kinatembea kitu kwa ndani ya mshipa mle kwa ndani. Unatembea ndo unaondoka hivyo mpaka na bakigozi tupo. Asubuhi ile akienda kukojoa namsubiri ameenda kujua, namuita ehe, hebu njoo tuone mama, amna basi utakaa mama, unaanza kujaa, unaanza kujaa. Sasa unajaa taratibu vile vile kama ulivyokuwa umeondoka mm. eh na na navojea inakuwaje? Yani kama ni nyama zipo kwa ndani au kama maji au kama hewa au inakuwaje? Ni hewa, kwa sababu ukilifanya vinalia ile nahisi hewa, mm. ila daktari alisema pengine kuna uwazi huku Ina maana ule uwazi utumbo wa tumboni unapenya kuja huku. Lakini sasa mimi nahisi kama hewa kwa sababu nini? Wakati unaondoka ule una, ukigusa hivi unalia kabisa kama nani ngoma hivi bru bru. Mm. Na, na inakuwa na kama ni hewa watu kwa, kwa mujibu wa watu wengine ambao wamewahi kuwa na tezi dume, unasikia inakuwa na uzito sana kwa chini, na yeye hewa yake inakuwa ina uzito, inakuwa Anacheza mpira kama kawaida ila anaona aibu, wanzo anamuita Kishipa, Kishipa ndo analia sasa. Inakuwa kwake haina uzito. Pole. Pole sana. Pole mama jikazi. nimeenda mpaka kwa mamposa pole pole sana mwenyezi mungu atakufanyia wepesi kwa mtazamaji wetu nadhani unaona kinachoendelea mama anaumia sana na kweli inauma kwa sababu ana changamoto nyingi kama ambavyo umezisikia. Sasa da, ulipo ulipoenda huko katika kufanya maombezi na vitu vingine ikawaje? Bado hivyo hivyo, nimeenda nimekula keki, amekunywa nani maji, nunuliaga na mafuta mm. Na, na ulizungumza swala la kwa maana hiyo bado tatizo liko pale pale vile vile mchana ndo linakuwepo mm. usiku linapotea mm. Unapofika kama ulipofika huko kwenye kufanyiwa ma, maombi huko, ulikuwa unaambiwa tatizo ni kitu gani? Sijakutana nao wenyewe, nilikutana naye safari moja tu Mwamposa, nilienda pale nikachukua nani karatasi ya, ku, ya kuonana na yeye, kuchukua karatasi, wakaniambia leo watu wa mikoani mi nikabidi nitumie uongo, nikamwambia jamani, huyu mtoto anasoma la nne na anasomea Lindi, kwa hiyo naomba msaada tu apate kuonana na Mwamposa. Wakasema sawa, usubiri baadaye. Nikakaa nikamfuata tena, akaniambia bwana, leo tumekuambia uje kesho tu. Nikamwambia kesho yeye akatiwa tiketi, inabidi aondoke. Sasa basi kama hivyo wewe kuondoka na kuna nini ku, ku, kupata uzima mwanao bora nini? Nikamwambia jamani, nisaidieni mwenzio wakagoma. Nikaenda mtu wa kwanza kanigomea, mtu wa pili, maaskari wakawa wananifukuza pale. Nikampata mama mmoja, mama mmoja akasema, sikiliza, nikwambia, nitakusaidia mimi, lazima utaonana. Mzali mtatizo mkubwa au lazima tutaonana naye. Akazunguka kula, akaenda kuchukua, akaomba kwa mdada mmoja ambaye karibu naye Mwamposa, akapata karatasi, akasema mumwandikie maombi yake, mumwandikie yeye na huyu mtoto. Sawa, ikabidi waniandikie, nikaenda kukutana naye yule mtoto. Sasa alivyomshika kichwani, akaanza kama anataka kupiga kelele lakini hakuwahi kupiga. Nikashikwa na mie ndo hatujaenda tena, tukawa tunaagizia tu maji na mafuta kwa sababu tunakokaa mbali nauli. Mm. Mm. Kwa tatizo la kutokwenda ni nauli. Mm. Mm-hmm. Amjajaribu kutaka pengine msaada wa maombezi sehemu nyingine? Mm -mm, hilo hatujafanya. Haujahisi pengine tatizo la mwanao ni mambo ya Kiswahili Swahili, pengine kuna ushirikina unahusika? Mm. Naweza nikahisi, lakini sio ile kivile, mm. kwa sababu kama ni mambo ya Kiswahili unaweza ukaongopewa tu, matokeo yake hamna kitu chochote mm. mm. Au kwa hiyo umewahi kuongo... kuomba huko kanisani na kuomba hao nani mashehe wanayoombea dua, ndio nilikokuwa naenda enda. Wenyewe au mashehe wanakuambia tatizo ni kitu gani? Mm, wao wanaomba tu dua, maji nampa na kunywa basi. Mm. Mm. Umetamka pia kuna mtoto mwingine mwenye uvimbe tumboni Eh, huyu wa form 6 nilipigiwa simu kipindi huyu alidondoka shule, huyu mwenye, mwenye ngili nikaitwa na walimu. Huyu Mtoto unamsaidiaje? Una nikamwambia sikizeni, nikwambia mwenzenu na mambo mengi. Eh, kwa sababu ninavyosema na mambo mengi, mwingine nimepigiwa simu yuko Bugando. Kwa hiyo ana uvimbe, nafanyaje mimi? Hili tatizo sio la leo wala kesho. Kwa hiyo tuangalie kwanza na huyu anayesoma ili ishakuwa kama ugonjwa wake niangalie yule anayesoma, akishaondoka mimi nitaanza kuliangaikia hili. Akasema sasa basi umpeleke kwa Mwamposa. Nikamwambia mimi huko nishaanza kwenda. Unaona? Sasa na yule wa Bugando yule alipopata uvimbe kule nikaambia mwanao kaenda Bugando kama kesho inafunguliwa nani shule. Kapelekwa Bugando kwa hiyo natakiwa laki tano. Nikaambia mimi laki tano sina. Kwa hiyo sasa nilipotoka nyumbani nilikuwa na shilingi ngapi? 2000. Nikasema, "Mm, 2000 kwa nini nisende kwa binadamu wenzangu nikaomba msaada?" Nikaanza kwenda nyumba hadi nyumba, jamani, changieni mwanangu anaumwa na uvimbe bugando. Kwa hiyo natakiwa afanyiwe operation, kwa sababu nawapigia baba zake wakubwa wapokee simu, mashanga zake wanasema na sisi tuna mitihani hivyo hivyo. Kwa hiyo mimi nikaanza kuomba msaada, nikaomba nikapata elfu thelathini na tano mwenyewe nikaongeza elfu kumi kawa arobaini na tano nikamtumia yule mtoto apate kurudi huko. Alivorudi ndo nikaenda kwa mashere kule na kwa mamposa nikaanza kwa mashere akapewa pewa maji Nikaenda kwa Mamposa nikamchukulia maji na mafuta akanywa. <coughs> Kwenda kumpima za kemo, ndo nikaambiwa uvimbe ana ila ana chango. Mm, ndio alipopata ujambo vizuri akaondoka tena kwenda kufanya mitihani kapasi ndo anaenda chuo sasa hivi. Kwa maana hiyo la kwake huyu uvimbe umekwisha. E, ila anasumbuliwa tu na kizunguzungu, kichwa kumuma. Mm, hiyo ndo inamsumbua sana na, na pia kuwa na mawazo mengi kufikiria mama na mitihani na nitasomaje, ndio ipo katika hilo. Mm. Lakini yeye kiafya tayari uvimbe kila kitu vimeisha. Nafuu ila kila msumbua ndio hiyo kizunguzungu na kichwa. Kwa maana hiyo changamoto kubwa ulionayo mama kwa sasa kwa ufupi kabisa ni, ni kuhusiana na swala la ada ya huyu ambaye anatakiwa kwenda chuo kuanzia kulipa huko form 6 nani ila ada laki mbili na sitini na moja mm, pamoja na nanio na huyu mtoto wa mwenye ngili pengine kufanyiwa operation na, na chuo huyu mwingine ambaye anatakiwa kwenda unadai kwamba ameapply na kapata chuo eh, vizuri. E, kapata chuo vizuri, lakini tatizo hapo linakuja cheti cha form 6 yana inatakiwa laki mbili na sitini hmm. na nauli na vifaa vya kufikia kule mpaka atapopata kuingiziwa nani kufungua akaunti aingiziwe pesa. Ah, ina maana na mkopo kasha apply. Eh. Na mkopo na wenyewe kapata. Eh. Kasoro ndio hilo. Ila uwezi kwenda kule nani kujisajili mpaka kwanza wapatikane vyeti vya form 6. Kwa wale ambao mnaelewa zile form zinaitwa clearance form, zinamaanisha kama kuna deni lolote lazima aklie ajaze, ndio hiyo ambayo mama anasema ni laki mbili na arobaini na moja tu, pengine uka, uka laki mbili na sitini na moja ni laki mbili na sitini na moja pengine siku leo ukahusika kabisa kubadilisha maisha ya mama huyu kwa kupitia mtoto wake. Unaweza ukafanya jambo kwa ajili ya mtoto, kwa sababu mtoto kashapata mkopo na elimu yake itakuwa vizuri tu na hivyo sina la ziada katika upande huo, ni msisitizo tu katika kukazia. Tunaendelea mama, mpaka sasa hivi umesema una watoto watano. Mm, na watoto watano. Kuna yule baba ambaye alikuoa na kukupa talaka zaidi ya mara tatu, mara nne umesema? Mara tatu. Mara tatu. Na wakati wote ukawa ukirudiana naye. Mm. Yeye sasa hivi vipi maisha yake yanaendaje? Na yeye kauza shamba kenda kukaa kwa mwanamke huko huko Bungu. Na watoto wake ambao kakuachia ni wangapi kwako? Yeye mmoja tu. Ni mtoto mmoja. Mm. Kwa maana hiyo katika watoto wote watano ulionao kila mmoja na baba yake. Mm, wawili hao ndo baba mmoja. Mm. Wa, wa pili na watatu ambapo katika hao watoto wawili ambao ni baba mmoja wa pili na watatu vipi na huyu mmoja wa mwingine huyo form 6 na huyu mwingine mm. ambaye watatu ndo huyu mwenye tatizo pia la la, la tezi dume mm, mm huyu -mm, mwingine mwingine ambaye ni mdogo tu ambaye hana tatizo. Vipi katika hao watoto wawili gharama za, za matumizi na malezi kutoka kwa baba yao? Hamna, hamna yani baba yake na huyo baba mtoto wa mwisho akituma ka, yani kajitahidi elfu tano elfu nne mm. mm, tena umwambie kuhusu mambo ya labda kama begi au labda daftari, tena mugombane akiumwa akwambia kamchimbie mwarobaini mm. mm. Katika watoto hao watano, wawili wana baba yao au wengine kila mmoja na baba yake mm. Ndoa zilikuwa ni ngapi? Ndoa ndoa hapo zilikuwepo tatu tatu pamoja na huyu pamoja na huyu mwingine wa, wa sasa hivi mm. ambaye kaondoka tu juzi hapa mm -mm, sio huyu juzi mm. huyu mm. juzi sijazaa naye ah, lakini mpo kwenye ndoa mm. sawa sawa kwa mtazamaji anayekutazama sasa hivi kutokana na changamoto zote ulizopitia unaweza kumwambia kitu gani kwa mtazamaji anatazama sasa hivi Nachokiomba mimi tu kuangalia dunia sasa hivi udanganyifu mwingi, maisha ya magumu. Pili, anapotokewa mtu na tatizo tuwe tuna huruma na kusaidiana. Mm. Kwa yule mtoto ambaye alipata tatizo akiwa na siku ishirini na sita ulikuwa tayari umeshaanza kumwacha na watu tofauti tofauti, au yule mtoto ulikuwa upo naye tu muda wote? Yani yule katika watoto wote niliokaa nao karibu ni hawa wawili. Mm ni karibu sana, afadhali hao wengine kwa sababu wengine walivyo, mmoja kaenda huko kwa masista ndo alikosoma huyu wa chuo. Anazungumzia katika kipindi cha udogo wao, udogo wao ndo nasema ni hao wawili ndo nimekaa nao karibu sana, huyu wa mwisho na huyu mwenye tezi dume. Kwa maana hiyo kipindi anapata ile tezi dume alikuwa hajawahi hata ku, ku, kuwa na ukaribu, yani watu kuja kukaa naye kufanya nini, hapana, hamna hajakaa naye, ila niliitwa kama yani kiurazima shamba niende niende. Kufika kule nifika asubuhi, yule mtoto wakawa wamemshika pale ndugu zangu, mara kanishika huyu mara huyu, nikanywa chai pale, twende shamba, ndio mtoto akaanza kulia na kutapika. Unaona? Lakini nilikataa ile safari na kaka aliniambia unavyoenda huko mtoto huyo kuna jambo unaloitiwa. Yeye yeah, aliweka tahadhari hiyo. Ah, kumbe kumbe kabla ya lile tukio ulikuwa ukiitwa na kulazimishwa kwenda shamba sasa. Nikiwaambia jamani kama ni mpunga kuleni, mimi hata 40 bado nenda nenda. Mm. Eh, sasa ndio nilivyoenda tu kosa siku ile hata mpungaje sikuenda kuangalia nikageuza kurudi mtoto hali mbaya. Mm. Nikalazwa siku hiyo Muhimbili. Mm. Mm. Nikakaa kule siku sita lakini tatizo lilikuwa alikuonekana. Haukurudi kumwambia kaka, mbona kama ulichoniambia kama kimetokea? Nimwambia. Baada ya kumwambia anasemaje? Anasema mimi nimeshindwa kukukatalia, nauli nimetoa mwenyewe, lakini lile mimi mtu mzima nishejua nini unachoitiwa. Mm. Nikamwambia ni heri ungenifahamisha tu kwa sababu bwana kuna moja mbili tatu. Mm. Lakini sasa ulivyoniambia wewe nenda utafutia mie nani mabaya, basi mimi nikaenda, naona sasa tumefuata nini? Mm. Mm. Au kumuuliza sasa tatizo hasa ni kitu gani, kwa sababu wewe yeye anakwambia shirikina Ni? Yeye kaona kama mambo ya shirikina, mimi niliona kama ya kawaida kwa sababu si ndugu. Mm. Mm. Yeye kwa vile yeye mkubwa anajua mambo ya shirikina yanakuaje, mimi niliona sawa tu. Mm. Mm. Kwa maana yeye akakwambiaje sasa baada ya tatizo? Yeye ndio alikuwa anapiga kampani kwenda hospitali nini. mm. Mm. Na mpaka sasa hivi anasemaje? Mm -hmm. Kaka mwenye sasa hivi ni mtu mzima, mtoto wa mjomba wangu, mtu mzima, ana uwezo wote. Zamani alikuwa na uwezo wake, ingekuwa amefanya jambo la maana, lakini sasa hivi hana uwezo. Hospitali wanakuambiaje sasa kuhusu hiyo? Hospitali mimi toka nilivyoenda na miaka minne sikuenda tena. Mm. Ila kuna kipindi watu wanatokeza kutaka kumsaidia, baadaye nakata tena. Wengine pengine wameshachukua hata pesa kwa mtoto yule, maana wengine wanampiga picha mbali, wengine wana wanaguswa wananipa namba za simu, nikiwapigia baadaye wafanye lolote mpaka eh, mpaka serikali za mitaa wapi huko Kisemvule wakasema tutamsaidia. Matokeo yake mpaka leo mpaka mwenyewe nasema sasa jambo gani nilianza, kwa sababu yote ni yangu. Hamna la kulianza. Kwa msisitizo, sisitize tu kuhusiana na swala la kwanza kabisa. Kwa upande wangu mimi sijui kwa wewe ambaye unitazama unaonaje, ila kwa mimi naamini kabisa kuanza kwa kumsaidia mtoto huyu ambaye anatakiwa kwenda chuo, kasha apply chuo kapata, na akaapply kaomba mkopo vile vile kapata. Tunaelewa ilivyokuwa ngumu pia katika kuomba mkopo na mtu apate. Kwa maana hiyo, wakati huu ambao kapata mkopo, basi ni wakati sahihi sana kwa yeye kuweza kuendelea na elimu yake ya chuo kikuu. Huu ni mwezi wa kumi, ni kipindi ambacho watu au wanafunzi wanajiunga na vyuo vikuu mbalimbali kwa mujibu wa elimu yetu ya Tanzania. Sasa kipindi hiki ndio kipindi pekee cha kumsaidia mama huyu kwa kumwezesha mtoto wake kuvuka hatua hii alionayo, na tunaambiwa kwamba kina kinachohitajika ni shilingi laki mbili za Kitanzania na elfu sitini na moja laki mbili na sitini na moja pamoja na nauli ya kwenda. Nauli ya kwenda kule shingapi? Kule shinge tuseme ni laki, kwa sababu tano 45 45 kurudi tano kwenda, ili akasaini Msinyanga. Ma... Na, na akifika kule kuna sehemu ambayo atafikia alale eh, alafu akitoka kule ndo aende Morogoro chuo cha Muu kule, chuo cha Muu Morogoro chuo chenyewe kinaitwa Muu eh. mm. Morogoro. Kwa hiyo kule ndo tumeambiwa kujisajili elfu hamsini ku, ku nani kufungua akaunti sijui itakuwa shilingi hamsini sijui elfu arobaini sijajua mm. Mm, pamoja na labda kupata bima ya afya afu ndo aingiziwa hiyo pesa. Sawa sawa, tumeweza kumsikia mama, nadhani umeelewa kile ambacho mimi nakimaanisha. Msaada wake wa kwanza ambao utakuwa msaada endelevu ni kuanzia hapa kwa mtoto wake, kulingana na mimi fikra zangu. Kwa upande wako sijui, unaweza ukachagua lipi la kuanza nalo. Umesikia matatizo yote aliyokuwa nayo mama huyu na kila kitu. Habari nyingine ambayo itakayofuata ni kuhusiana na huyu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 bye bye. Kwa sasa tusubiri pati 2 au mwendelezo wa mkasa huu kuhusu kijana huyo wa miaka kumi na mbili ambaye ana tezi dume ambayo kwa mimi nasikia ni kwa mfumo wa kimaajabu ambayo yenyewe tezi dume hiyo inaonekana mchana tu, usiku haipo. Ni kwa mimi sijawahi kusikia hivyo. Kama pengine umewahi kusikia, utatuambia. Kuisubiri habari hiyo, na kwa undani zaidi, hakikisha umeturn on notification na umesubscribe.